Merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Euro Truck nasıl mod yükleyeceğinizi anlatacağım. Önce modumuzu indiriyoruz. Girdik. Sonra bilgisayarım, belgeler, Euro Truck Simulator mod klasörüne atıyoruz. İşte bu kadar basit. Oyuna girdiğimizde mod aktif olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür